Salut, c'est Mathieu. Et Mathieu, de passionnés de trail running, un sport en pleine expansion. Le trail running, c'est de la course à pied, en mode aventure, en pleine nature, avec des longues, voire même des très longues distances. En Belgique, en deux ans, le nombre de pratiquants a doublé. Le problème de ce sport, c'est de mesurer la performance. En trail, le chrono et le classement d'une course à l'autre, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme je suis prof de maths à, l'UCL, j'ai eu l'idée d'un algorithme qui permet de mesurer cette performance. Une fois cet outil développé, nous avons en deux années de résultats. Pourquoi faire Eh bien pour mettre en ligne un site qui permet aux coureurs d'avoir des informations sur son évolution, sur les courses à venir, mais également des rankings nationaux. Notre succès fut immédiat. Nous sommes rapidement devenus LE portail du trail belge avec plus de 50 000 utilisateurs mensuels. Grâce à ce succès, nous pouvons vendre de la visibilité, mais aussi du service aux, organisateurs de courses, un système d'inscription, de paiement, d'attribution de dossards. Mais la Belgique, c'est pas le pays du trail. Le pays du trail par excellence, c'est la France, avec plus d'un million de trailers. Pour réaliser cette expansion, nous avons besoin de développer notre site pour qu'il puisse gérer beaucoup plus d'utilisateurs et de données. Pour cela, nous souhaitons agrandir l'équipe avec un développeur en plus, mais aussi un project manager, et financer une vraie campagne de communication pour devenir rapidement le portail du trail en France et par la suite en Europe. Aidez-nous à réaliser ce rêve en prenant des parts dans notre projet. Pour cela, cliquez ici. Salut et bonne course